इसके लिए आप क्या करोगे कि मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताते जाऊंगी चलिए शुरू करते हैं ये जो गुलाब जामुन मैंने अभी आपको तोड़ के दिखाया इसमें बाइंडिंग के लिए मैंने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया था तो आटे का सोल्यूशन भी आपको दिख गया ऐसा रिजल्ट मिलेगा आटे के साथ आपको और अगर मैदा इस्तेमाल करते हैं ये फ्रेंड्स इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा मैंने इस्तेमाल किया है आप देख पा होंगे ये गुलाब जामुन कितना जूसी है कोने कोने तक चाशनी जा चुकी है तो इस तरह की जूसी गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी आज आप देखने वाले हैं चलिए फाइनली शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको लेनी है एक कढ़ाई जो चौड़ी कढ़ाई हो और बड़ी हो अब हमें इसमें डालना है दूध दूध आप कौन सा भी ले सकते हो जो भी आपके घर में आता हो tone milk pasteurize milk cow milk buffalo milk कोई भी और अब मैं यहाँ पर ले लू लगभग एक लीटर जितना दूध आप घर बैठे ही गुलाब जामुन बड़ी आसानी से बना सकते हैं इसलिए कोई भी चीज़ आपको मार्केट से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है इस गुलाब जामुन में ना तो हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है ना ही सूजी ना बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा आपको यहाँ पर सिर्फ दूध चाहिए आप आगे की प्रोसेस को ठीक से फॉलो करिएगा मैंने आज यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है ऐसा नहीं कि फुल क्रीम दूध से अच्छा खोया बनता है बल्कि क्वांटिटी में ज्यादा बनता है ये फर्क होता है आप दूध कौन सा भी ले सकते हो अब देखिए फ्रेंड्स गाय के दूध का भी खोया बनता है लेकिन वो क्वांटिटी में कम बनता है और बफेलो मिल्क का भी खोया बनता है लेकिन वो क्वांटिटी में ज्यादा बनेगा तो दूध कौन सा भी चलेगा लेकिन ये खोया बनने की जो क्वांटिटी है ना वो कम ज्यादा होगी दूध के अकॉर्डिंग तो मैंने ये एक लीटर जितना बफेलो मिल्क गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रखा है ये देखिए फ्रेंड्स दूध गर्म हो चुका है ऊपर ये मलाई जो जमी है इसे हम मिक्स करेंगे और अच्छे से दूध में मिलाते जाएंगे इस वक्त फ्लेम को आपको एकदम हाई रखना है और दूध को अच्छी तरह से काटना है बिल्कुल उसको हमें इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होता है वो सारा हमें सुखाना है तो यहाँ पे आप फ्लेम को हाई रखिएगा बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा इसको स्पेशल टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है आप जब भी खाना बना रहे हो गैस में दूसरी तरफ इसको रख सकते हो बीच बीच में सिर्फ आपको इस तरफ एक नजर रखनी है बस फ्रेंड्स अगर दूध बना है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे आप ये गुलाब जामुन देख सकते हो ये मैदा की बाइंडिंग अगर करेंगे तो ये इस कलर का प्लेन गुलाब जामुन काला जामुन बनाएंगे पिंक कलर के साथ तो ऐसे दिखेगा येलो कलर में बनाएंगे तो ऐसे दिखने वाला है ग्रीन कलर के बनाए साथ बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा और ऑरेंज के साथ ऐसे और आटा की बैंडिंग करेंगे तो ऐसा दिखेगा तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कुछ लोग काला जामुन बनाना चाहेंगे कौन सा कलर यूज करें कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा कलर कैसा दिख है उस हिसाब से आप अपना कलर चॉइस कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप दूध देख सकते हो अब लगभग आधा हो चुका है ये कढ़ाई के साइड में मलाई चिपकती जा रही है इसको निकालते हुए हमें दूध में मिक्स करते जाना है लेकिन दूध अभी पतला है इसको हमें अच्छे से और गाढ़ा करना है कुछ मिनटों में आपको इस नजर आएगा गाढ़ा हो चुका होगा अब गैस फ्लेम इसमें समय बिल्कुल लो कर दीजिए हाई फ्लेम लगी तो जल जाएगा नीचे से और इसको ऐसे चलाते रहिए इसका कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हो दोस्तों इसी तरह का हमें चाहिए इससे ना ये पतला ना गाढ़ा ये बिल्कुल परफेक्ट है गैस को इस वक्त बंद कर दीजिए और इसको कढ़ाई में रहने दीजिए और इसको हम कढ़ाई में थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आने तक रखेंगे अब आप देख सकते हो ये कढ़ाई में हमने रखा था थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और ये जो मैं बाउल में निकालू ये बाउल उठा के हमें रखना है फ्रिज के अंदर करीब बीस मिनट या फिर तीस मिनट के लिए अब गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना लेते हैं यहाँ पे पतला लिया जिसे हम चीनी डालेंगे एक कप जितने चीनी डालू मेजरिंग कप नहीं है तो किसी बाउल में आप नाप के ले सकते हैं इस तरह का बाउल होगा जिसमें एकदम बाउल एकदम फुल भर के एक बाउल आ जाती है चीनी एक कप के अंदर और फिर से ये आधा कप जितनी चीनी यानी कि हमने डेढ़ कप जितनी चीनी का इस्तेमाल किया है इस प्रोसेस में और जितना हमने चीनी लिया उतना ही हम पानी डालेंगे और इसको गैस के ऊपर रख देंगे ये मैंने गैस के ऊपर रख दिया इसको बीच में हम चलाते रहेंगे गैस की फ्लेम हाई है इस समय और चीनी को अच्छी तरह से हमें पहले पिघलने देना है अब मैं बार इसको चेक कर लेती हूँ चार मिनट हो चुके हैं अगर हम इसको हाथों से तरह से छू के तो हाथों में एक चिपचिपाहट सी महसूस होती है बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनाएंगे वरना वो गुलाब जामुन के भीतर नहीं जाती और आपको अंदर से हार्ड लगते हैं ये चाशनी की कंसिस्टेंसी बेहद जरूरी है चाशनी हमें चिपचिपी चाहिए गाढ़ी चाशनी नहीं बनाने के लिए और तार की चाशनी भी हम नहीं बनाएंगे बिल्कुल सही है ये पक चुकी है गैस की फ्लेम को मैं यहाँ पर बंद किया और यहाँ पे फ्लेवर के लिए हमने इलायची पाउडर डाला लगभग एक टीस्पून और इसे हम ढककर साइड में छोड़ देते हैं इसे मावा के लिए या खोया ये हमने फ्रीज में से बाहर निकाल लिया है अगर मैं इसे हाथ से छूकर देखूं तो ये मुझे हाथ को ठंडा लग रहा है इसे रूम टेंपरेचर पर लाने की कोई जरूरत नहीं है हम ये ठंडे मावे को ही यूज में ला सकते हैं अपना आगे का काम शुरू कर सकते हैं अब हम इसे सबसे पहले मेजर करेंगे कि ये कितना है मैंने इसी कप से चीनी और पानी भी ना पता तो इसी कप से मैं इस मावा को भी नाप लूंगी देखिए फ्रेंड्स कप में अगर हम डालेंगे तो ये बराबर एक कप आ जाता है और अगर कटोरी में डाल के देखेंगे इस कटोरी में तो एकदम दबा दबा के भर के एक कटोरी आ जाता है सिंपल ये मावा खोया हम एक प्लेट में ले लेते हैं और अब हमें इसमें मिलाना है बाइंडिंग के आपके पास दो ऑप्शन है मैदा या फिर गेहूं का आटा ये आटे के साथ देखिए इस तरह से बनता है गुलाब जामुन आपकी चॉइस है मैं आज मैदा मिला रही तो मैदा कितना मिलाना है इसी कप से हमने नापा था तो ये एक कप जितना था ये हमारा मावा और इसी कप का एक चौथाई भाग जितना हमने यहाँ पर मैदा यूज किया है आटा भी आपको इतना ही यूज करना है अगर आटा यूज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से हम मेरे के साथ मिक्स करेंगे मैं इस गुलाब जामुन में बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐसा कुछ भी नहीं डालती हूँ सिर्फ हमने यहाँ पे मावा और मैदा ये दो ही चीजें हैं और अब हम इसे अच्छी तरह से मसलेंगे हमें इसे मसलने के लिए बड़ी प्लेट का इस्तेमाल करना है बड़ी प्लेट ज्यादा कन्वीनियंट होती है फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आपने काउमेट यूज किया टोन में यूज किया उसे बनने वाला मावा क्वांटिटी में कम बनेगा जितना भी बनेगा ये मावा खोया उसका चौथा भाग हमें इसमें बाइंडिंग मिलानी पड़ती है बाकी बचा आधा मैदा भी मैंने इसमें मिला दिया है हमें अच्छी तरह से हाथ की ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करके इस तरह से मसलेंगे और सॉफ्ट बनाएंगे अब ये बना है नहीं चेक करने के लिए आप छोटी सी बॉल बना के देखिए क्रैक फ्री बॉल अगर बन रही है इसका मतलब बिल्कुल ठीक है और अगर नहीं बन रही है तो फिर इसको और सॉफ्ट होने तक मसले मैं इसे सात से आठ मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल मसल के सॉफ्ट करती हूँ हमेशा और दोस्तों और कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है कि इसकी बॉल बधी ही नहीं दस मिनट हो गए पंद्रह मिनट हो गए मसलते हुए और बॉल बधी नहीं पाई है इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने बनाया ना मावा और मैदे का मिश्र ये थोड़ा सा ड्राई है आपका तो इस समय आप इसमें पानी का छीटा मारना ऊपर से ये गीला हो जाएगा फिर आपकी ये बॉल बन जाएगी फ्रेंड्स तो अगर आपने इसको अच्छी तरह से मसला तो ये हाथ के ऊपर चिकनार से आ जाती है ये गोला कोई प्लेट में गोल गोल घूमता है और फिर मसला तो हाथ को बाद में चिपकता भी नहीं है और एक तरीका है अगर आपने इसको लंबा सा रोल किया चाकू का पट लगाया बीच में से कहीं से भी और उठा के देखा तो इसके अंदर इस तरह की रेशे नजर आती है दिखा आपको इस तरह का टेक्चर नजर आता है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है और फिर भी आप एक गोली बना के देखें उसको थोड़ा सा तल के देखा करें हमेशा क्योंकि मावा से बने गुलाब जामुन बनाना इतना भी आसान बात नहीं होती है तो मैं भी हमेशा चेक करने के लिए इस तरह से गोली डाल के देती हूँ देखिए फ्रेंड्स ये बॉल अच्छे से फ्राई हुई है हमारी तो बस अभी परफेक्ट है हमारा तो आगे हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे ये इतने में से टोटल बीस से बाईस पीसेस निकलते हैं और फ्रेंड्स अब आपको जितने बॉल्स बनाने हैं मैं छह बना रही हूँ तो बाकी बच्चे जो है हमें ढक रखेंगे इनके ऊपर पपड़ी नहीं जमनी चाहिए बनाई सूखने लगेंगे तो इनको ढक करके प्लेट से या किस कपड़े से और एकदम दबाते हुए इस तरह से बॉल बनाने जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है एकदम अच्छी तरह से दबा के मसलते हुए चिकनी बॉल बनाकर तैयार करेंगे अब जितनी भी आपको प्रॉब्लम आती है गुलाब जामुन में ये सारी प्रॉब्लम डिपेंड करती है तलने के प्रोसेस पर कैसे देखिए दोस्तों ध्यान से अभी अब मैं आपको बता दूँ अगर आप लोगों के घर में इस तरह की कढ़ाई है नौसिक वाली इसका जो बॉटम होता है ये बिल्कुल चपटा होता है लेकिन नीचे चपटी होती है कढ़ाई और अगर आपने हमको लगता है चलो कम तेल डाल देते हैं और कम तेल हम फ्राई कर लेंगे कम तेल में अगर आपने गुलाब जामुन इस वाली कढ़ाई में फ्राई किए तो इस बॉटम के नीचे वो जाकर बैठ जाते हैं आप कम तेल में देख सकते हो गुलाब जामुन पूरा डूबा ही नहीं है आधा गुलाब जामुन तो ऊपर है तेल अगर ऐसा आपके केस में हो रहा है इसका मतलब आपके गुलाब जामुन धीरे धीरे तलते तलते चपटे होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि गुलाब गुलाब जामुन लगभग तीन चौथाई भाग गुलाब जामुन का तेल में डूबा हुआ होना चाहिए ये सबसे जरूरी बात है गोल गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ये दोनों तरफ से चपटा हो चुका है ये कड़ाई को जिस जगह टकराया वो साइड से बैठ जाती है तो इसलिए अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यही कड़ाई है तो ऐसे कड़ाई यूज करें तो आपको तेल के लेवल यहाँ तक रखनी है पूरा आधा कड़ाई भर के तेल डालेंगे तब जाके गुलाब जामुन ठीक से फ्राई होंगे और दोस्तों रही बात आपको शिकायत है गुलाब जामुन के ऊपर ये ब्राउन लेयर निकल जाता है जब आपको सिर्फ में डालो देखिए इस कड़ाई में जैसे गुलाब जामुन डाला झाके से जल्दी जल्दी से उठा इसका मतलब तेल थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो चुका है तो ऐसे गर्म तेल में अगर गुलाब जामुन फ्राई करोगे तो जल्दी से उनके ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है हमें लगता है कि वो पक चुके होंगे लेकिन ऊपर की स्किन पूरी तरह से फर्म नहीं हुई होती है वो थोड़ी सी कच्ची होती है और इसलिए आप गुलाब जामुन जब सिरप में डालते हैं तो स्किन छूट जाती है और आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है तो हमेशा याद रखिए ऐसा नहीं होना चाहिए तो दोस्तों अब हम फिर से हमारे नॉर्मल व्यू पर आ चुके हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे इसमें बॉल डाली एकदम हल्का हल्का सा इसमें बबल उठ रहा है मतलब ये बिल्कुल सही है मेरे गुलाब जामुन तलने के लिए अब एक एक करके मैंने सारे डाल दिए इस तरीके कोई आरी का इस्तेमाल किया अगर इन्हें हिलाने के लिए पलटने नहीं है जस्ट इनको थोड़ा सा घुमा देना है और यहाँ पर मैंने गैस फ्लेम एकदम लो रखी है और इन्हें तलने में करीब करीब दस से बारह मिनट में लगेंगे और दोस्तों आप देख सकते हो इस टेक्निक से बनाएंगे तो एक छोटा सा दाना भी नहीं छूटेगा बिल्कुल नहीं फूटेंगे ना इनकी स्किन निकलेगी बारह मिनट में इनकी स्किन आराम से फॉर्म हो जाती है वो लूज नहीं होगी एक बात अच्छे से ख्याल रखें जो हम मार्केट से लाते वो पैकेट वाला जो था ना जिससे गुलाब जामुन के ऊपर गोल्डन कलर आने में थोड़ा समय लगता है लेकिन मावे से बने गुलाब जामुन के ऊपर गोल्डन कलर जल्दी जल्दी आता है तो इन गुलाब जामुन को इस कलर पर ही फ्राई करना तभी स्किन अच्छे से फॉर्म होगी ठीक है तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने गुलाब जामुन फ्राई करके तैयार कर लिए हैं अब हमें शुगर सिरप में डालना लेकिन एक बात का ख्याल रखें शुगर सिरप एकदम उबलता हुआ गर्म नहीं चाहिए इसके लिए वरना इनके अंदर ये बहुत ज्यादा भर जाता है और ये गुलाब जामुन एकदम ढीले पड़ जाते हैं ऐसे यहाँ पे इस तरह से आपका टेंपरेचर चेक कर सकते हो मैंने इसके अंदर उंगली डाली है मैं इसको छू पा रही हूँ मतलब इतना गर्म नहीं कि मेरी उंगली जल जाए एकदम तेज गर्म नहीं है तो ये जो हमारे गर्मा गर्म गुलाब जामुन है हम ये इस शुगर सिरप में डालेंगे ये गुलाब जामुन एकदम अच्छे से पके हुए हैं इसलिए वजन में हल्के हैं तो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं जैसे इनके अंदर चाशनी धीरे धीरे भट्टी जाएगी ये थोड़ा सा बीच में चले जाएंगे जब आप गुलाब जामुन की दूसरी बैच करेंगे तब तक तेल गर्म हो चुका होता है तो गैस को बंद कर दे तेल को थोड़ा ठंडा कर ले और फिर कर ले तो ये दूसरी बैच गुलाब जामुन मैंने कर लिए ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन हल्की गर्म चाशनी में डुबके लगाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो हमने पहले डाले थे वो थोड़े नीचे जा चुके हैं जो अभी डाले वो ऊपर ऊपर है इसका मतलब इनके अंदर चाशनी जारी है हमें इन्हें ढक देना है और ढक कर अब हम इन्हें बराबर दो घंटे के लिए छोड़ेंगे दो घंटे में सिरप इनके अंदर अच्छे से चला जाता है और फिर ये गुलाब जामुन खाने के लिए तैयार है ये दो गुलाब जामुन मैंने सिलेंडर शेप में बनाए थे आपको शेप दिखाने के लिए सिलेंडर में से दिखते गोले से जो शेप आपको अच्छे लगे उसमें आप बना सकते हैं और दोस्तों ये देखिए इस तरह की जूसी मजेदार गुलाब जामुन की रेसिपी आज मैंने आपको दी है आई होप मैंने मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर करने की पूरी कोशिश की है आप वीडियो को ठीक से ध्यान से देख लेना जब आप बनाओगे और फिर आपके अनुभव मुझे कमेंट में जरूर बताना मिलते हैं ऐसी अच्छी परफेक्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय